de mots pour exprimer ma reconnaissance. Tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je ne peux le payer. Alléluia. Ah, Alléluia. Ah. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance. Tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je ne peux le payer. comme une brebis suivant sa propre voie. Perdu dans les ténèbres, loin de mon Dieu. Il a fait briller sa lumière sur moi. Tant de moi, c'est de t'aimer et te rendre la gloire qui t'est due. Et te rendre la gloire qui t'est due. Oiseau oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Alors pour moi, tu seras capable.